ትረዳኛለህ ምን እንዳልኩ እና እዚህ ድሮስ ይሄን Fayyaraa jirtu. ፍቃድ ይባላል። አማርኛ ችግር በየቲን ሀጋ ኩኖ ብየ ኬኛ ብየ ለሚ ብየ በዳዳ ብየ በዳኢናቲ ኢቲ በዳዳን biyyatti fayyadaman biyya mootummaan nu barbaadaa jiru biyyi immoo biyyi mootummaa taqabbalaa jiru jecha. Kan immoo gizeen ganambaxe kana hin sidan beekneef bishaan kana akkamatti argee nuti. Bishaan kana akkanumatti hin argee akkamatti jira gizee dur. Cirqoos kan jedhan immoo gadaamaan kun akkasumatti naannee jira achumatti kalalamee hafe. manguddoon biyya kanaa kan duratti jiruyyuun beeku kanaaf እሺ ሌሎች ሰዎች እንዲመጡ እዚህ እንዲጎበኟችሁ መልእክት ደግሞ ጎበኛ አንሞ ፈረንጆን በየይ ብይ ባርኪ ተጅ ሆጀተም ብየ ከነሞ በዳኢና ከይላላን ፈረንጆን ሂንዱፉ ሂንላሉ namni gugurdaa gugurdaa dhufee biyya kaalaaleetti badhaadhaa jiraasiin jecha biyyi koo animo maqaan koo shuqutee fiqaadaan jedhama manni koo goommizaan jedhama fiqaadaan jedhama እሺ ገላት ወመቴስ ሃይማኖት ኦርቶዶክሲ መሌ ብየ ከነ ከሳ ሄንጤን ከነ ጉባ ሞናኔ ጊዜ ዱር ኦርቶዶክሲ ናንስቴ ከበሮ አንጊዜ ቶርበናናኒ ጎሾበኒት ብይኩን ገዳማታ ፋጤ ሰራቆም መሰረቴ ነው አቡ ታሪክን ብየ ካና ብይኩን ሀቱን እንጅሩ ሀቱ እንጃለት ዋን ሁንዱማ እንጃለት ብየ ቁልቁሉ ብየ ነጻ ብየ ንጹሂ ብየ ትባረከሜ ዋቅ አማ ብየ ከነት ደኑን እንጅሩ waaqum kadhannee harkum keenya Kiristoos waaqni nuu kenna malee ayyaan hin hojjetamu. Hojjaan qanii hojjaa keessatti waggaa keessatti hojjaa sadii afur arganna. Kana malee ayyaanni hojjechuun hin jiru. Kunoo taabota kana qabannee taabota kana faana jiraanna. Biyyi keenya akkanatti taarikiin biyya keenyaa kanaatiin jechaadha. ስለሆነ ዳግም መጎብኘት ትችላላችሁ። ሰላም ይሁንልን። ቅናታችን ወደ ግራ አያስቀርብን። መንግስታችን ወደ ቀኝ ይሁንልን። እኛ የምንመኛው መንግስታችን አሸንፎ ጥላቱ ድል እንዲያደርግልን እንፈልጋለን። ከእግዚአብሔር ጋር ለእግዚአብሔር ሰጥተናል። መንግስታችን ያሸንፋል። እኛም ከሱ ጎን ነን። ተቆርጦ ከቆየ በኋላ መጥረባና እንዴት ፈልፍለን በሰው ጉልበት ወጥተን እዚህ እናስገባለን። የበሻጥን ያውን ብሸት ወደ አምስት ሺህ harkiseera. Dhaabate. ደፋን ቄስ ማታ በስመ አብ እሱን ተውና በቃ ቆይ ቆይ ፈጣሪ ፈራቢው ለማን ወራምነት ትጅራናክ ይሄን እንጠጣለን። ይሄም ውሃ ንጹህ ነው። ይሄ ውሃ በጣም ንጹህ ነው። Ijoollee barsiisen tokko kutaa kudha jaha tokko kutaa kudhan tokko kutaa kudha tokko. Andu asirraa sadisti ነው አንዱ ደግሞ አስር። Biyyi keenya nagaa nuti nagaa ብይ ከኛ ብሬዱ እኛ ሀገር እንዳለ ሰላም ነው። ምንም ጭቅጭቅ ምናምን ጭቅጭቅ የሰላም ብየ አለሚ ብየ ደስታ ኑዋ ጅራችሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልሞሮሞ ኢልሞሮሞም ተቻ ነጋ በልብራ ጅራችሱ ወልብራኑም ኑም ለያ ኢን ክርስቶስ ጅሬኛ በረበራ ኑፋክን amma sichin taa <laughs> haadha siinqee waan kun abiyyi nagaan nuuf galchu. Ilma Oromootii deemu, ilma Oromoodhaa quuqamu, ilma Oromoodhaa hojjetu kana shittoo Nagaadhaan ilma Oromoodhaa quuqamu, ilma Oromoodhaa faana deemu, ilma gooticha Oromoo Oromoodhaa of kennee bifa isaa kennee namsiisaa kenne nuu deebisee nuuf agalchu. Iyyasuus Kiristoos waan haadha siiqqee abbaa bokkuu. Iyyasuus kiristoositti kenna akka namsiisaa nuu galchu. Gooticha Oromoo hunduma keessaanii ilmaan Oromoo ilmaan Oromtichaa akka poolisii keenyas waanii keenya hundumaa nagaan nuu galchu waaqatti kenneet <laughs> kennu. <laughs> Kinoo <laughs> kinoo. እንላለን። የሚያዝቀን መሪያ ኔሬ እኔ አይደለም እኔ ሜሬ እንጅር